नमस्कार मी नारायण भोसले आपल्याशी आज करोनावर थोडंसं बोलणार आहे मित्रांनो आपण सर्वजण कोरोनाविषयीची संपूर्ण माहिती वेगवेगळ्या प्रसारमाध्यमातून व्हॉट्सअप फेसबुक या सर्व पोस्टच्या माध्यमातून याची संपूर्ण माहिती आपण घेतलेली आहे आपण करोना साक्षर झालो आहोत तरी पण काही ज्या माहिती आपल्यासमोर येणं गरजेचं आहे आणि अत्यावश्यक आहे अशा माहितीवर थोडंसं आपण चर्चा करावी असं मला वाटलं म्हणून हा व्हिडिओ आपल्यासमोर मी ठेवण्याचा प्रयत्न करतो आहे सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे देशातली संपूर्ण यंत्रणा कंबर कसून कामाला लागलेली आहे आणि यामध्ये आपण नागरिक म्हणून आपलं योगदान द्यायचं आहे हा कोरोनाचा संसर्ग विषाणू फार घातक आहे जवळजवळ या विषाणूने जगभर थैमान घातलेलं आहे मोठी मोठी प्रगत राष्ट्र हतबल झालेली आहेत परिस्थिती भयावह आहे आणि ही परिस्थिती आपल्यासारख्या विकसनशील देशामध्ये होऊ नये म्हणून शासनस्तरावरती माननीय पंतप्रधान माननीय मुख्यमंत्री जिल्हाधिकारी तहसीलदार ग्रामसेवक या माध्यमातून पोलीस डॉक्टर्स नर्स आपली सेवा करीत आहेत तर यांचं काम जास्त वाढू नये म्हणून जगामध्ये एकच आता सध्याचं औषध आहे ते म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग आता सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजे काय तर सर्वांनी या संकटावरती मात सर्व लोक एकत्र येऊन आपल्याला करायचं आहे परंतु एकत्र गर्दी करून नाही घरी बसून आपल्याला हे आपल्या माध्यमातून कशी सेवा करता येईल काय मदत करता येईल ते आपण प्रत्येकाने करायचं याचा संसर्ग सार्वजनिक गोष्टीतून कसा होतो उदाहरण घ्या बसस्टँड रेल्वे स्टेशन त्याच्या ज्या बाजूच्या स्टेअरकेस असतात किंवा लोखंडाचे जे दरवाजे दरवाज्याच्या ज्या कड्या असतात त्याच्यावरती जर आपण स्पर्श केलो गाड्या असतील किंवा अजून कोणतेही वाहन असतील तर स्पर्श केल्यामुळे काय होतं तर आपल्या साधारणतः उजव्या हाताने आपण दरवाजे उघडणे व टच सरफेस जे असतात तिथं उजवा हात जास्त लागत असतो आपण नेहमी हात धुतो आणि वारंवार आपल्याला डब्ल्यू एच ओची निर्देशन सांगतात किंवा संपूर्ण डॉक्टर सांगतात की फ्रिक्वेंटली किंवा आपल्याला सातत्यानं हात धुवायचे तरी पण काय होतं आपल्याला एक सवय असते तोंडाला हात लावण्याची वगैरे वगैरे आणि ती उजव्या हातच जास्त आपल्या डोळ्याला नाकाला आणि तोंडाला वटाला लागण्याचा संभव असतो म्हणून आपण हात तर धुतोच तरी पण आपण नेहमी या सर्व गोष्टीला हात लावत असताना डाव्या हाताचा जर आपण वापर केला पकडत असताना आणि तो हात घेवायचा साधारणतः डावा हात आपण आपल्या तोंडाला लाव लावत नाही नेहमी डोळ्याचे जे काही आपले म्युकस मेम्ब्रन्स असतात नाकाचे जे काही म्युकस मेम्ब्रन्स असतात तोंडाचे जे काही आपले मेमरन्स असतात यातून याचा संसर्ग होण्याची जास्त शक्यता असते म्हणून आपण सर्वांनी कुठेही जर बाहेर सहज फिरायला गेलात काही सार्वजनिक ठिकाणचे दरवाजे असतील वा काढायचे असतील तर नेहमी आपण डाव्या हाताचा वापर करायचा आहे याने आपण पॉईंट वन पर्सेंट का होईना रिस्क आपल्या हातावर येऊ शकत नाही म्हणून हा एक सर्वात मोठा खबरदारीचा उपाय आपण अवलंबिला पाहिजे आणि त्याचबरोबर शासनस्तरामधून होत असलेल्या सर्व निदर्शनांचं काटेकोर पालन झालं पाहिजे म्हणून शासनाच्या वेबसाईट्स ट्रस्टेड डेटा बऱ्याच वेळेस वस्तुनिष्ठ डेटा असतो किती लोक मरतात वर्ल्ड कपसारखी सिच्युएशन झालेली आहे प्रत्येकजण स्कोर त्या त्या देशाच्या बघितला तर माणसाची बी पी वाढण्याची शक्यता आहे अशा परिस्थितीमध्ये आपण पॉझिटिव्ह राहणं पॉझिटिव्ह विचार करणं एक पॉझिटिव्ह रेडिएशन तयार करणं एक पॉझिटिव्ह व्हाईब तयार करणं हे आपल्या सर्वांचं काम आहे म्हणून फेक पोस्ट पुढे जाणार नाहीत याची पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीने काळजी घ्यायची अनावश्यक ट्रस्टेड डेटा नसला पुढं जाणं हे चांगली गोष्ट नाही त्यामुळे गव्हर्नमेंटच्या अनेक वेबसाईटवरती आपल्याला वाच ठेवून वस्तुनिष्ठ माहिती ही सात टक्के किंवा आपण पन्नास टक्के दिली ठीक आहे पण जास्तीत जास्त सकारात्मक आणि पॉझिटिव्हिटीच्या पोस्ट जर आपण टाकल्या तर लोकांमध्ये एक पॉझिटिव्हिटी तयार होईल आणि या रोगाला घाबरून जायचं काही एक कारण नाही जर कुणाला याचा सिम्पटम्सप्रमाणे जर त्रास होत असला तरच आणि तरच आपण लवकरात लवकर आपल्या संबंधित डॉक्टरांना सांगणं गरजेचं आहे आणि या लॉकडाऊनला सर्वांनी सर्व तालुक्यातील नागरिक असतील पर्यायानं जिल्ह्यातील नागरिक असतील याला सिरियस घ्यायचं कारण बऱ्याच वेळेस बऱ्याच माध्यमातून संपूर्ण ग्रामीण भाग असेल किंवा अनेक ज्या ठिकाणी लॉकडाऊनचा पालन होत नाही त्या ठिकाणी आपल्या यंत्रणेला प्रशासनाला त्रास होत आहे म्हणून प्रत्येकाला देशसेवा करण्याची संधी आहे आणि ही संधी आपल्याला घरी बसून या संधीचा सदुपयोग करायचा कारण समूहाने आपण एकत्रित जर आलो तर संसर्ग वाढण्याची भीती आहे त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी त्या ती ते ती यंत्रणा आपल्या पद्धतीने जे काही उपाययोजना करता येतील जसं की आत्ताच आमच्या गावामध्ये जिथं लोकं बसतात त्या ठिकाणी रंग टाकला चांगली गोष्ट आहे काही गावामधले अनेक लोक माईकमधून लोकांचं जागरण करतात मेडिकल यंत्रणा मदत करते आहे काही व्हॉलेंटियर्स रक्तदान करतात बऱ्याच शहरामध्ये बऱ्याच विद्यापीठामध्ये जिथं जिथं ज्याला ज्याला जे जसं जसं शक्य आहे त्यांनी त्यांनी आपल्यापल्या परीनं आपला खारीचा वाटा उचलतात ही आनंदाची गोष्ट आहे तरी परंतु सर्वांनी जागरूक राहून या आलेल्या संकटाला आपण दूर करू शकतो हे महामारीचं संकट आहे आपला देश विकसनशील आहे तरी परंतु आपल्या देशामध्ये दोन गुड न्यूज आल्या एक पुण्याच्या सायंटिस्टनं जी किट असते रोग तपासणीची ती किट डेव्हलप केली म्हणजे जे सॅम्पल घेतो आपण स्वॅब त्यातून जे टेस्ट करतो हे आपल्या एका भारतीय पुण्याच्या सायंटिस्टनी चांगलं पॉझिटिव्ह न्यूज दिली त्याचबरोबर परवा एक न्यूज झाली बेंगलोरमधून एक सायंटिस्टचा दावा आहे या संदर्भाच्या व्हॅक्सिनच्या संदर्भामध्ये अशा पॉझिटिव्ह गोष्टी आपण अजून ज्या काही येतील नवीन गोष्टी ते स शेअर करावेत आणि यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण आपलं जे काही रुटीन आहे त्यामध्ये योगासन थोडेसे असतील किंवा मेडिटेशन्स असेल किंवा आपल्याला जे आवडतं आपल्या छंदाप्रमाणे आपण काम करणं गरजेचं आहे आणि या चांगला वेळ आपण या चांगल्या कामी लावणं गरजेचं आहे आपापल्या परीनं आपल्याला हे संक्रमण रोखवायचं आपण जर संक्रमण रोखवलं बाहेर न येता हे संक्रमण आपण रोखवू शकतो त्यामुळे डब्ल्यू एच ओ वा शासनाने दिलेल्या संपूर्ण निर्देशांचं काटेकोरपणे पालन झालं पाहिजे सकारात्मक पोस्ट वाचायच्या सकारात्मक पोस्ट पाठवायच्या आणि या विषाणूला आपण घरी बसून हरवू शकतो हे सर्वांनी एकजुटीनं सिद्ध करूया चला एक लढा करोनाच्या विरोधामध्ये चला जिंकण्याचा संकल्प करूया शासनाला सहकार्य करूया आणि घरी बसून आपण आपल्या पद्धतीने लोकांना जागृत करूया जय हिंद धन्यवाद